para afiliados al Instituto de Seguros de Jujuy. Todos los afiliados pueden acceder y disfrutar de los descuentos exclusivos que ofrecen reconocidos comercios de la provincia en diversos rubros. Construcción, indumentaria, calzado, hogar, electricidad y mucho más. Seguimos sumando beneficios. Para más información, visita nuestra página web www.isj.gov.ar. Instituto de Seguros de Jujuy, Gobierno de Jujuy, Unión, Paz y Trabajo.